hello guys so welcome to our new video जिसमें हम खेल रहे हैं फ्री फायर प्रेजेंट मैच चलो हमने ले लिया है जी एटीन सो चलो राउंड स्टार्ट होता है तो देखते हैं तो हम ये राउंड पहला जीत सकते हैं जीत पाते हैं या नहीं चलो तो मैं इस जहाँ पर कवर ले लेता हूँ चल रही है मुझे जाना पड़ेगा टीम के साथ रहते हैं होगा से ऊपर चलते हैं राइस और हमारा बंदा ना तो होता है भाई साइड वो वहाँ पर है चलो तो पानी राइस अरे मुझे भी पड़ रही है भाई बंदी आ चुकी है यार इसको मारते हैं वन हंड्रेड टेन का डैमेज मिलेगा इसको नोट हो चुकी पर किल ले लेते हैं फूल और हमने ले लिया किल जैसा कि आप देख सकते हैं अभी है मरी से तो मार लेते हैं राइस मरी से तो मार जो मैजी तो वर्दी अभी जान से डैमेज देते हैं और फिफ्टी फाइव से दो बड़ी हेल्थ पे है चलो गाइस जान से देते हैं दूसरा बंदा ओ जहाँ जे रहा ये रहा पीछे पीछे पीछे अभी अभी ओ भाई बाहर निकल गया बड़ी फुर्ती में राइस हेडशॉट ओ हेडशॉट कर दिया राइस मैंने अभी बोला था राइस चलो चलो चलो चलो जहाँ पर तवे लेते हैं ले लेते हैं फिर की वहाँ पर चलते हैं डैमेज मत देना मुझे ओ यार थोड़ा दे दिया कोई बात नहीं हाँ, चलो चलो यार हेल्थ करते हैं भी आ रही है अभी मुझे पेटी लेने तो अरे भाई नहीं यार चलो देखते हैं टू वन हो रहा है क्या हम जीत पाते हैं या जाते हैं चलो चलो चलो वन वर्सी वन हो रहा है भाई अभी देते हैं हमारी टीम का बंदा मार पाता है इस तो या नहीं मारता मैं सब तुझे हम राउंड हार जाएंगे जैसा लग रहा है ओ इधर ऐसा दे वन जीरो हो चुका है उनका वन है हमारा जीरो है चलो इधर राउंड हम तो जीतना पड़ेगा इधर तरने के लिए चलो मैं ले लेता हूँ एम पी फाइव नाम है एम पी फाइव ले लिया मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं और H P T E P मिलती है E P T H P मिलती है चलो राइस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं मुझते जंप की चलो चलो चलो चलो चलो शेती शेती चलो स्टार्ट हो चुका है अभी अभी अभी अभी ऊपर चलते हैं चलो ऊपर चलते हैं ऊपर से एम लेते हैं आते नहीं रहे दाइस यहाँ पर हो जाते हैं मैं सब तो दूसरी तरफ से आएंगे अरे यहाँ अभी दे मैंने कहा था अभी भी दूसरी तरफ से आएंगे दूसरी तरफ से आते दाइस चलो दाइस अभी इन तो मानना पड़ेगा यार मैं भी वहाँ से चलता हूँ इनको थोड़ा सा चिताना दे देता हूँ यहाँ से चलते हैं चलो चलो चलो चलो दूसरा ताइस अभी मेरे सब तो हमारे पाना ने बंदा होती है अभी सर्वाइव देता हम दोनों तो तिल ले लेंगे ओ चलो चलो चलो मारते हैं इनको हैशोर दिया तो भी हो और नो नौ हो चुका है चलो चलो दाइस तिल कंफर्म कर लेते हैं पहले या तो फिर रोना ना भी किल डाउन कर दिया और दूसरे बंदे ने रिवाइव दे दिया फिर करना तो पड़ेगा चलो वहाँ पर भी हमारा दोस्त नोट हो चुका है वहाँ पर बंदा है चलो यार चलते हैं जहाँ से चलता हूँ मैं क्योंकि सामने बंदा भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है गाइस तो चलो चलो यार दो बंदे रह चुके हैं मैं नीचे चलता हूँ और ऊपर बंदे आ चुके हैं दस मैंने जैसा बोला था हम जूसी एफ से जाते हैं तब भी बंदे आ चुके हैं ओ भाई इतना डैमेज दे रहा हूँ मर क्यों नहीं रहा भाई रीलो रात अबे भाई हेडशो दिया तो फिर मरा यार तो दाइस दान रीलो डाल लेते हैं और यार दूसरी भी डाल लेते हैं बंदे मुंजी दहाल तो इस बंदा आएगा अभी अभी अभी ओ मार दिया हेडशॉट बना भाई वन थ्री टू था हेडशॉट आ चुका है इस तो चलो चलो ये ते तो हो चुका है ये तो राउंड जीत जीते हैं हम तो हम ले लेते हैं लोन एम जो भी नाम है यार इसका हमने ले लिया है चलो गाइस स्टार्ट फोन देते हैं उतना टाइम बहुत ले रहा है यार देते हैं कितना टाइम लेते हैं स्टार्ट होने में होने देते हैं हम तो, तो है भाई चलो चलो चलो चलो चलो चलो राइस अभी बंदा आया था तो मैं यहाँ से मारूंगा वहां से ना दूसरी तरफ से ना आ जाए जैसे पहले हुआ था मिड में इसलिए मैं जहाँ पर आ जाता हूँ जहाँ पर आते आधे चल जाता हूँ वहाँ पर चल जाता हूँ दूसरी तरफ से जाता हूँ मैं भी दो दो बंदे डिवाइड हो चुके हैं हमारी टीम से तो मैं भी जहाँ से जाता हूँ फिर मैं तो वहाँ से जा रहा हूँ वहाँ पर रुका हूँ ओ बंदा दिख गया मुझे सामने चलो स्नाइपर चलाते हैं स्नाइपर ये रहा बंदा हैशो पन्ने तो ओ हैशो नहीं पड़ा चलो दो ही बार नहीं बंदा बंदा पड़ रहा है बंदे तो बड़ा चल चुका है और ये दोनों है ये तो ऊपर भी बंदा है दिख दिया मुझे और इस तो बाद तो मेरी इतना डैमेज पड़ा है कवर ले लेते हैं यार हेल्थ बहुत बढ़ना है यार वो कर दे रहा मेडिटिन मार लेते हैं इतना भी चलो ये मेडिटिन मार ली बहुत बढ़िया अभी देखते हैं बंदा शो होता है या नहीं शो होता चलो पहले उस बंदे तो नौकर देते हैं जिसको हमने डाउन दिया था ओ ये तिल कन्फर्म हो चुका है अभी याद चलते हैं लूटल लेते हैं और इसे लुआ नहीं मिला अभी दूसरी तरफ से एम करते हैं चलो यार ऊपर चल जाते हैं उससे पता नहीं लग चला होगा ऊपर चलते हैं अब बंदे थी आवाज़ क्यों नहीं आ रही आई भाई बंदे की मूवमेंट थी स्पीड नहीं आ रही दाइस वहाँ नहीं आ रही कुछ भी कोई बात नहीं दाइस यहाँ पर हो सकता है अदरे हो सकता है दाइस देते हैं नहीं राइस मैं सब तो नीचे दिख चुका है ओ नीचे दिख गया है मैंने जैसा कि आप तो बोला था क्योंकि मुझे शो हुआ था मस्त जितना सो जब मैं भी आ जाता हूँ बंदा बड़ा भाई इस रिवाइव दे देते हैं पहले रिवाइव देते हैं ओ ओ बंदा हमारा बंदा ओ दुलवा में चुता है ये तब तो चलो कोई बात नहीं था ओ भाई हमारे दोस्त ने मार दिया इसको बहुत बढ़िया दाइस चलो दाइस चलो चलो दो ये तो हो चुका है अभी देखते हैं क्या अगला मैच हम जीत पाते हैं या नहीं हो मैं दोनों ले लिया और मैं ले लिया सब कुछ हो गया गाइस <coughs> थोड़ा सा गला खराब है तो आवाज़ सही नहीं आ रही हो रही तो आज ईपी e हमारे पास फुल है गाइस ईपी दी हम टेंशन नहीं लेते गाइस ईपी हम हमारे पास दो सौ पाँच पंजा है गाइस बस अभी ना डायमंड फोर में जाना है गाइस जब गोल्ड फोर में सॉरी गाइस सॉरी वहाँ पर हमारा है भाई हावड़े और ये वहाँ पर तो ही बंदा है यार मुझे डर रहा था ऊपर आ रहा है ऊपर आ रहा है इस शेर में जहाँ पर तो उसकी मुंदी दिख जाए ना और रहा है ऊंधी ऊंधी ऊंधी एम ले लेते ओ भाई नीचे हो गया एम लेते एम लेते हैं एम लेते अ ओ गाइस यार थोड़ा सा समा रहा है रहा यार बीजी आ जाओ बाजी पाजी बचाओ यार तो यहाँ से ਭਾਜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਵੀ ਜੀ ਆ ਜਾ ਵੀਰੇ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਵੀਰੇ ਛੇਤੀ ਆ ਵੀਰੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਰਿਵਾਈਵ ਦੇ ਦੇ ਹੈਸ਼ਟ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੋਨੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਚਲ ਮੈਂ ਐਡਿਟ ਮਾਰ ਲੈਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੀ ਆ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੁਕਤਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਰਹਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰ ਫੋਰ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਫੋਰ ਵਸੀ 1 ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਫੋਰ ਵਸੀ 1 ਐਲਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾ ਵੀਰੇ ਨੈਕ ਟਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਐਲਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾ ਚਲੋ ਜਿੱਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਉਂਡ ਜਿੱਦੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਤਨਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਰਹਾ ਜੇ ਨਾ ਵੈਕੀ ਜਾਨ ਮਿਲਦੀ ਵਹੀ ਭਰੇਗਾ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੇ ਆ ਲੈਣੇ ਚ ਵੀ ਹੈਲੋਇਨ ਚਲੋ ਚਲਦੇ ਆ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੋ ਦੰਤ ਬੜੀ ਟੈਂਦਾ ਸਨਾਈਪਰ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਬਨੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਚੱਲ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ ਅੱਦੇ ਜਾਣੀ ਤੇ ਆ ਚੱਲ ਭਈ ਚੱਲ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨੈਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਤ ਨੂੰ ਇਤ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਦੀ ਆ ਇਸ ਉਹ ਸਨਾਈਪਰ ਹੀ ਓਏ ਨੇ ਹੈਲਦ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਵੇਚਦਾ ਏਮ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਤਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਤੇ ਹੈਲਦ ਤੇ ਛੱਤਾ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਮਚਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੀ ਮਾਰ ਲਈਏ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਏਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਯਾਰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਏਮ ਲੈਣੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰਦੀ ਤੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਓਏ ਓਏ ਹੋਣਾ ਈਓ ਇਹ 108 ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵੀਰੇ ਚਲਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਉਹ ਵੀਰੇ ਬੜੀਆ ਇਹ ਦੂਜੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਛਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਉਹ ਮਾਰਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਉਹ ਜੱਤ ਜਿੱਤਦੇ ਭਈਆ ਹੀ ਓਏ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸ਼ਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਚੱਦੇ ਬਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਓਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਾ ਭਈਆ ਚਲੋ ਭਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡਾਇਮੰਡ ਡੋਲ ਫੋਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸੌਰੀ ਦੋ